Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo della ripartenza del settore assicurativo e ne parliamo con Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire e con Luigi Barcarolo, direttore danni auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica Assicurazioni. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Bene, le, comp le, compagnie di assicurazione si sono trovate in un periodo molto difficile dopo due anni di crescita, un periodo difficile per tutti e adesso in questa fase di pausa eh, si riparte. Si riparte in che modo? Eh, vediamo il settore assicurativo, quali sono i piani di sviluppo, i progetti di crescita e eh, che mercato si trova davanti e eh, come eh, proseguirà eh, in questi mesi. Burattino. Buonasera, grazie. Mm. Dunque, se, se, eh, eh, eh, se, se guardiamo indietro rispetto a, a, a, prima che succedesse tutto quello che stiamo vivendo, no? nella speranza che oggi che comincia la fase 2 si, si vada verso un rapido miglioramento, ma se guardiamo qualche mese fa, eh, anche alla fine del 2019, il tema principale di cui si parlava all'interno, diciamo, nelle, nelle, compagnie, nella stragrande maggioranza delle compagnie, era un tema di crescita, un tema di sviluppo, di, di incremento, di, di, di, appunto di progresso e di crescita. Questo ovviamente è un messaggio che alla luce di quello che sta accadendo, e che stiamo vivendo, va anche ovviamente modulato e ridiscusso eh, e riguardato con, un'ottica diversa. Eh, è vero che ehm, diciamo, siamo esposti continuativamente sulla, sulla stampa nazionale a quelle che sono le notizie che ci dicono eh, che diminuzione del PIL il 2020 del 10%, numeri, numeri, effettivamente che fanno molta paura, eh, tuttavia <clears throat> credo che anche, anche a, a, a, maggior ragione in una situazione nel qual, nella quale siamo davanti presumibilmente a una, a una, contrazione di quelli che saranno i volumi per eh, diciamo, la crisi Covid, comunque nel momento in cui riusciremo ad uscirne e diciamo, riusciremo a, ritornare a una, una vita, una, un, una vita lavorativa normale, comunque credo che si ripartirà dalle stesse tipologie di considerazioni, di strategie che in qualche modo erano state poste precedentemente. Il mercato assicurativo comunque risponderà e dovrà rispondere agli imperativi strategici che sono stati osservati nelle, ne, negli ultimi periodi. Uh, detto questo, uh, quindi mh, mm, una delle, delle, delle modalità tramite le quali coniugare. Già quello che stiamo vivendo ci sta dando degli spunti rispetto alla possibilità che da questa situazione emergenziale nascano delle, delle, delle nuove possibilità anche di, di, di, sviluppo e di far meglio il business assicurativo. Eh, se pensiamo per esempio a quelle che sono state le difficoltà maggiori che non soltanto l'Italia ma anche tutti quanti i paesi eh, occidentali hanno avuto, eh, ci sono degli spunti per far sì che mh, anche operatori esterni rispetto agli stati, come appunto le, le compagnie assicurative, possano avere un ruolo. Uno dei principali insegnamenti che purtroppo questa triste situazione ci ha dato è che mh, moltissimo è stato fatto e moltissimo è ancora in corso nella gestione dell'emergenza nel momento in cui avviene, cioè nella zona ospedaliera o in, in ambito sanitario, molto meno è stato, è stato, fatto, molto meno facile eh, è stata la gestione di quella che è la fase precedente, quindi la gestione sul territorio eh, delle, delle, persone che hanno avuto problemi e quindi l'anticipo di queste problematiche. E, diciamo, eh, non volendo andare a stare troppo sul, sul, eh, sul, sul tema eh, criticità sanitaria in sé, però diciamo è da tanto che il, ormai sono un paio d'anni che il settore assicurativo sta effettivamente iniziando a fornire, a pensare a soluzioni in ambito per esempio sanitario che prendono in considerazione tematiche più vicine alla prevenzione. No? Ci sono tanti esempi che stanno accadendo ultimamente e eh, si parla anche sempre di più di telemedicina in una direzione che quindi allarga anche lo spettro di quelle che sono le, le, le tradizionali, i tradizionali tipi di servizi che vengono offerti dal settore. Quindi questo già, secondo me, può essere uno spunto per eh, anche pensare allo sviluppo futuro. Quindi Barcarolla siamo in un periodo di grande, comunque di grande trasformazione, anche di trasformazione tecnologica, dove si aprono degli spazi, degli spazi che prima erano stati considerati dalle assicurazioni però magari meno e adesso diventano più promettenti, come diceva Burattino. Lei cosa pensa? Ma eh, io devo dire che sono d'accordo, tra l'altro eh, parlare di ripartenza per quanto riguarda il settore assicurativo da un certo punto di vista è un po' improprio, mi lasci dire, perché il settore fortunatamente non si è mai fermato, siamo uno di quei settori che veramente non si sono mai fermati eh, neanche durante questa crisi. Noi stiamo vivendo tre momenti legati a questa emergenza Covid. C'è stato il momento effettivamente dell'inizio del lockdown in cui abbiamo dovuto cominciare a eh, mettere in piedi tutte quelle leve che sono necessarie per garantire la continuità del business. Questo l'abbiamo fatto ad esempio nella compagnia in cui lavoro io, in Cattolica Assicurazioni, lavorando in smart working ormai da un paio di mesi, eh, praticamente il 100% dei dipendenti con eh, risultati, devo dire, decisamente positivi in termini di efficacia e di capacità di portare avanti le attività, ma questo è valso moltissimo anche sui singoli territori dove le nostre agenzie sono rimaste sempre molto vicine eh, ai clienti, pur nei momenti più complicati in cui inevitabilmente lavorare nelle piccole piazze, alle volte anche piazze soggette eh, a misure da zona rossa, eh, non è stato semplicissimo, ma i nostri colleghi sono stati molto bravi e ce l'hanno fatta. Abbiamo preso anche tutta una serie di misure a vantaggio dei nostri clienti, a partire dai business obbligatori, dal business obbligatorio come l'auto, per arrivare anche a tutte le altre eh, linee di business e queste dovranno accompagnarci, come dire, nella fase di progressiva uscita dal lockdown anche, fino a quando arriveremo a una fase di nuova normalità dove io ritengo che l'evoluzione del modello di business delle compagnie assicurative sarà un fattore critico di successo. Dovremo essere molto bravi a eh, gestire eh, una nuova normalità in cui sicuramente la relazione a distanza anche fra le reti agenziali e i propri clienti diventerà sempre più importante eh, dovremo quindi dotare eh, continuare a dotare eh, la nostra rete di strumenti che li aiutino in questa nuova tipologia di relazioni con i loro clienti e dovremo anche evolvere sempre più l'offerta di prodotto e servizio in modo tale da avere eh, offerte veramente semplici per il cliente finale e con livelli di servizio superiori e ancora più rapidi. Ecco Buratino, in questo periodo che prevede comunque eh, una, una, situazione eh, di eh, recessione, nel senso che i redditi delle, del mercato, delle persone eccetera, eh, non sono, non, sono, come quelli di prima eh, dopo questa interruzione del business e del lavoro per molti. E, e quindi in questa situazione diciamo, di crescita a, ta, a, a tasso zero, eh, come vede lo sviluppo delle compagnie di assicurazione? Ma <clears throat> secondo me eh, ci sono già mh, degli elementi in giro, degli indizi che sono seminati eh, dai comportamenti delle, delle compagnie che ci fanno capire che ci sono numerose direttrici lungo le quali si sta lavorando e si pongono i presupposti per parlare appunto di, di, di, crescita, di incremento dei volumi. Oggi il settore assicurativo da anni genera un un PIL dei 36 miliardi di euro, che è un numero tra l'altro anche abbastanza vicino a quello che eh, cioè, è, è, un settore che comunque ha espresso una crescita abbastanza limitata nell'ultimo decennio. Uh, quello, che, quello che, il settore sta facendo, sta facendo, percepire è che ci sono, come dicevo, numerose direttrici di, di, di potenziale sviluppo. Anzitutto ci sono attività sia competitive che magari possono ridefinire l'assetto di quote di mercato, per esempio nel, nel mondo dell'assicurazione obbligatoria c'è sicuramente una, una, la presenza di nuove idee, di nuove, di nuove, modalità di arrivare al cliente anche con nuovi player che fa pensare a uno, a uno sviluppo competitivo più, più comple- a una rete competitiva più complessa, ma c'è anche eh, la presenza di iniziative nuove che mir- mirano a eh, generare mh, nuovi ricavi, eh, banalmente su servizi che precedentemente non esistevano o andando quindi a incrementare quelli che sono i potenziali bisogni della clientela. Eh, esiste un'altra direttrice che è quella che punta a valorizzare eh, faremo magari dopo degli esempi, a valorizzare quello che è il lifetime value del cliente, quindi cercare di, di, di, di far sì che mh, aumenti il, la, il consumo assicurativo del singolo cliente, tra l'altro in un paese come l'Italia che è tristemente diciamo fanalino di coda a livello europeo in termini di assicurazione pro capite e poi esiste anche un'ulteriore interessante dinamica devo dire, probabilmente anche più dinamica, eh, più, più, vivace in Italia che rispetto a quella che è l'osservazione che facciamo come guideware a livello mondiale. Eh, dicevo, più, più, vivace in Italia che altrove, relativa quindi a come, a come, si evolve la catena del valore assicurativo e come questa viene interpretata eh, dai vari player. Quindi Mm, ribadisco, non, non, eh, non, è sicuramente il momento eh, ideale per pensare a tasse di crescita eh, importanti, ma ci sono sul mercato tanti esempi lungo diverse, diverse, diverse direttrici eh, definite che sono frutto di strategie di sviluppo da parte di quasi tutte le compagnie del settore. Vediamo le vostre strategie di sviluppo in maniera più, eh, diciamo, più dettagliata, perché eh, sicuramente dal punto di vista digitale vi state eh, rafforzando come si stanno rafforzando un po' tutti, e, però secondo le direttrici che indicava Burattino lei come lo vede? Ma è chiaro che eh, ci stiamo approcciando a una fase recessiva molto importante eh, nel nostro paese e nel mondo. Questo sicuramente avrà degli impatti in ambito assicurativo, quindi ci sono eh, tutta una serie di segnali eh, che eh, come dire, ripartire con una crescita eh, non sarà facile nei prossimi mesi però noi riteniamo anche che eh, questa emergenza possa contribuire a eh, risvegliare, a rendere più espliciti determinati bisogni eh, della clientela italiana eh, che eh, fino ad ora eh, non sono stati, diciamo così, così chiari. Eh, Burattino giustamente ricordava che il paese Italia è eh, tristemente sottoassicurato in tanti ambiti, eh, lo è ad esempio anche per determinate coperture che in altri paesi sono basilari e, e, e rasentano il 100% di penetrazione come ad esempio le coperture casa. Ricordiamoci che in Italia solo il 25% eh, delle abitazioni è coperta eh, da eh, una polizza abitazione. E, tra l'altro con una sensibilità verso la protezione da eventi catastrofali eh, anche in ambito abitazione molto bassa. Quindi l'auspicio è che eh, questa crisi, questa emergenza che abbiamo vissuto aiuti anche a eh, come dire, rendere più espliciti determinati bisogni di protezione che eh, in Italia sono certamente presenti ma che non hanno visto ancora un, un, un'emersione eh, a livello esplicito nella clientela. E qui mi lasci dire che l'assicurazione casa con il catastrofale è un buon esempio, sicuramente c'è un tema legato alle coperture salute, eh, ma c'è sicuramente anche un grande tema legato a quei servizi di assistenza e prevenzione che a nostro modo di vedere complementano molto bene le tradizionali coperture di rischio eh, delle polizze assicurative. È per questo, ad esempio, che eh, in Cattolica eh, ormai più di un anno fa abbiamo deciso di stringere una partnership con eh, il gruppo IMA, Intermutuelle Assistance, gruppo francese con una filiale italiana che si chiama IMA Italia, nella quale siamo entrati nel capitale sociale come partners e con, i, eh, con questi nuovi partner, con questi colleghi, desideriamo sviluppare in maniera molto intensa la presenza di servizi di assistenza alle autovetture, alle abitazioni, alla persona, alla salute come elementi centrali di tutta la nostra offerta di prodotto servizio andando avanti. Quindi nuove linee ma anche nuovi servizi. Direi. Possiamo dire che partiamo da una situazione in cui il mercato diciamo, è molto più sensibile alle tematiche di prevenzione, visto eh, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, e, e questo può favorire per le assicurazioni la creazione di nuovi servizi. Burattino, lei cosa pensa? Eh, assolutamente sì, eh, dobbiamo dire anche che il mercato assicurativo, nel, rispetto all'esempio che, che, stavo facendo adesso del, della prevenzione eh, non, ha, non, ha, sicuramente aspettato il, il Covid per muoversi, sono, sono, almeno due anni che il mercato assicurativo parla e sviluppa eh, piani di questo tipo e approcci di questo tipo, quindi mh, mm, ci sono già soluzioni disponibili sul mercato e secondo me eh, anche a fronte di quella che è la fisiologica difficoltà eh, nel mondo moderno di uno Stato di coprire eh, i bisogni che sono sempre maggiori da un punto di vista sanitario in una popolazione che invecchia, in una situazione di complessità mai viste prima. Eh, e, lo spazio non fa, che, non fa, che, aumentare, lo spazio che tutti noi da, da, da consumatori e da cittadini dobbiamo sperare eh, le, le compagnie assicurative eh, continuino a ad occupare e a presidiare sempre di più, perché mh, in alcuni casi la mia sensazione è che eh, sono effettivamente l'unico, l'unico, tipo di baluardo che rispetto a questi tipi di, di, di esigenze eh, si può avere. Ecco, riguardo alle partnership, cresceranno? Anche per dare un servizio a 360 gradi? Beh, assolutamente sì, eh, anche questo è una cosa che vediamo, vediamo da tanto tempo e qui secondo me la creatività italiana si esprime ai, ai suoi massimi livelli, ripeto, eh, una delle cose più, divertenti del lavoro che faccio è di essere continuamente esposto a, alle situazioni allo scenario globale, no? quindi vedo effettivamente come le assicurazioni di tutto il mondo eh, si comportano e si muovono in tutti quanti i progetti che, eh, in cui siamo chiamati. E eh, anche la tematica partnership in Italia è effettivamente molto molto studiata e ci sono tante tante situazioni assolutamente interessanti. Ecco, quindi se dovessimo vedere eh, la, la, possibilità di creare valore diciamo, su clienti che, che sono già acquisiti oppure di creare valore acquisendo nuovi clienti. Barcarolo, lei quale strada secondo lei seguiranno di più le compagnie di assicurazione? Ma io ritengo che in questa fase eh, dell'emergenza e dell'uscita dall'emergenza l'obiettivo principale debba essere quello di salvaguardare la propria base clienti nel modo più efficace possibile. Eh, noi abbiamo un dovere di fronte ai nostri clienti ed è quello di fornire protezione nel momento del bisogno. Questo dobbiamo espletarlo nella maniera eh, più efficace possibile e abbiamo, eh, come dire, anche eh, la eh, necessità eh, di eh, restare molto focalizzati sul eh, mantenimento della, della, base clienti eh, in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Quindi direi che il tema della difesa del portafoglio è un tema sicuramente molto centrale è un tema che vede impegnate eh, le compagnie, vede impegnata la compagnia che io rappresento, vede impegnate le agenzie eh, sul territorio nello sforzo di stare veramente vicini alle persone e salvaguardare una relazione che è fondamentale e che costituisce il punto chiave eh, per eh, quella che giustamente in apertura eh, avete chiamato eh, diciamo ripartenza e che io tenderei a chiamare più ritorno alla normalità del settore settore, del settore assicurativo. Eh, è chiaro che poi l'acquisizione di nuovi clienti eh, resta sempre un tema centrale sul tavolo e ritornerà sempre più importante mano a mano che eh, usciremo dal, eh, dal, lockdown, quindi ricomincerà una certa mobilità eh, sul mercato e quindi ritorneranno ad esserci eh, determinate occasioni di contatto che per un certo periodo inevitabilmente non ci sono state. Mi lasci dire poi che come dire, il peso eh, relativo di questi due obiettivi, quindi la difesa del portafoglio e eh, l'acquisizione di nuovi clienti, dipenderà in maniera molto forte anche dalla profondità della crisi economica eh, che eh, ci troveremo ad affrontare perché chiaramente il settore assicurativo è impattato eh, anche in termini di eh, volumi dall'andamento del prodotto interno lordo e di conseguenza la profondità della crisi che andremo ad affrontare avrà certamente eh, come dire, delle conseguenze anche sul focus che le compagnie metteranno sulla difesa di portafoglio o sullo sviluppo di Quindi Burattina, lei invece come vede questa creazione, ehm, come cambia la catena del valore assicurativo? Ne aveva già parlato all'inizio, però in maniera un pochino più dettagliata come, come vede i prossimi mesi. Beh, <clears throat> ci sono, come dicevo, eh, comportamenti interessanti e variegati in varie direzioni. Eh, sul tema partnership, per esempio, ovviamente eh, quando parliamo di catena del valore guardiamo a quello che è il ruolo dal, dal, dall'inizio, diciamo, dalla, dalla, creazione del prodotto assicurativo fino alla distribuzione finale, quello che è il ruolo e il peso delle, che, che le, che le compagnie assicurative hanno lungo questo percorso, lungo questa traiettoria. E eh, da questo punto di vista le partnership e gli ecosistemi hanno un'influenza importante abbiamo approcci di alcune compagnie assicurative che eh, tendono mh, un'ottica di partnership che io chiamerei passiva a concentrarsi su un approccio da fabbrica prodotti lasciando ad altri player l'ultimo miglio, no? siamo, siamo abbastanza ormai, eh, non, non, ci sorprendiamo più del fatto che la Vodafone ci possa vendere una copertura assicurativa oppure che lo faccia Amazon, che lo faccia Eni, o, o altri player di, di settori diciamo, mh, diversi dall'assicurativo. Uh, eh, abbiamo compagnie che in, in questo ambito si concentrano su pezzi della catena del valore che sono quelli della distribuzione, quindi magari rapporti tra compagnie assicurative in cui una compagnia si occupa dell'ultimo miglio e un'altra compagnia, spesso un MGA, e un'altra compagnia invece si occupa di, fa- di, di, appunto, di fabbrica prodotto. Abbiamo approcci un po' di, uh, all'opposto di partnership più attiva, in cui gruppi assicurativi o compagnie assicurative cercano di andare ad arricchire la loro offerta entrando in aree limitrofe. No? Unipol da questo punto di vista è sicuramente eh, un esempio di compagnia che si è mossa, che si sta muovendo in questa direzione. Eh, sulla telematica, sul, sulle riparazioni, sul car sharing, eccetera. E poi ovviamente c'è un, dire, un ispessimento della catena del valore laddove andiamo a considerare la ridefinizione del servizio assicurativo in sé. Eh, Barcarolo prima parlava di logiche di assistenza o comunque in generale logiche di servizio, abbiamo citato il discorso eh, salute, un altro ambito sul quale <clears throat> c'è sicuramente una tematica di servizio molto importante, secondo me addirittura più importante rispetto al prodotto assicurativo in sé in questo momento, che è quella del cyber. Il cyber è un mercato che sta, mm, che sta sempre di più, diciamo, di cui si parla sempre di più, che è ancora estremamente piccolo in Italia e in cui è fondamentale una tematica di education, che non, è, non serve soltanto, eh, diciamo, eh, coprire, avere un atteggiamento protettivo nei confronti del rischio e del danno che subisce la persona in questo momento in cui si fa ancora fatica a percepire il, il, il rischio effettivo, bisogna essere attivi nella, nella, componente educativa nei confronti del cliente nel cercare di far presente quello che può significare, no? mm, ed, è, ed è estremamente importante. Anche questo vuol dire che le compagnie stanno iniziando a pensare di dover fare un mestiere che è più ampio di quello che tradizionalmente le abbiamo affidato. Quindi la creazione di ecosistemi o specializzazione? Secondo lei? Il tema degli ecosistemi è estremamente importante andando avanti e anche molto affascinante. Eh, io eh, completerei eh, quello che ha detto giustamente Burattino dando il punto di vista di Cattolica, che è quello per cui come dire, ci sono degli ecosistemi dove la compagnia deve giocare certamente un ruolo centrale, bisogna sceglierli in modo molto accurato, ci sono degli altri casi in cui uno può anche decidere invece di giocare un ruolo in un ecosistema di eh, terze parti, quindi a mio modo di vedere ehm, un, un, equilibrio eh, fra eh, questi due scenari deve essere trovato scegliendo molto bene quali sono eh, gli elementi di punta su cui si vuole fondare la strategia strategia. Mi lascia anche aggiungere che per quanto riguarda l'evoluzione della catena del valore assicurativa d'ora innanzi, a nostro modo di vedere, il tema dei dati e degli analytics avanzati sarà assolutamente centrale. Noi crediamo in un'evoluzione del settore assicurativo fondata sull'uso intelligente dei dati che diventano informazioni e che consentono quindi di prendere decisioni di business le migliori possibili lungo tutta la catena del valore. Questi dati, insieme a un'evoluzione forte del tema del digitale, che dovrà accompagnarci per aiutare anche le nostre reti agenziali a gestire al meglio una relazione che sarà inevitabilmente per un certo periodo, purtroppo lungo a piacere, eh, da eh, gestire eh, eh, anche a distanza con i clienti finali, eh, costituiscono i due elementi eh, centrali attorno ai quali deve ruotare eh, l'evoluzione della catena del valore eh, a nostro modo di vedere, quindi fortemente fondata sui dati e con forti punti d'appoggio digitali che consentano agli agenti di interagire al meglio con i clienti finali. Sicuramente digitalizzazione e intelligenza artificiale eh, detteranno un po' il, il futuro, assicurativo, futuro prossimo assicurativo. Beh, sì, sembra proprio di sì, nel senso che eh, la, diciamo, la, si può, la si può guardare in, da, da, da, qualsiasi parte la si guardi, o che siano strumenti per cercare di fare meglio e più velocemente il proprio mestiere, o che quindi produttività, o che la si guardi eh, nell'accezione di eh, insight, quindi di conoscere meglio, quindi di predire il futuro o di eh, coccolare il, il, cliente, di offrire mh, servizi migliori e, e certamente eh, la, la, la, tematica eh, è, è, centrale. Del resto, eh, per chi come me eh, sui libri, sui, libri, all'università studiava i modelli B2B e B2C, eh, a quel tempo non c'erano, ma mi sa che sarà sempre più importante eh, il ragionamento fatto sul cosiddetto B2M, quindi il business to machine, no? perché anche quello che già oggi vediamo da, da, da, da, clienti del, di, di, di, famosi player di e-commerce, è già oggi che davvero il suggerimento è estremamente spinto fino, a, fino quasi a, a, chiederci soltanto di dire sì, <laughs> eh, voglio questo oggetto piuttosto che addirittura sceglierlo. Quindi mh, mm, certamente è questo il contesto in cui viviamo e sarebbe sarebbe mm, sbagliato guardare dall'altra parte, no? anche, anche Zongan in Cina è un player assicurativo che va bene che sono altri mercati, ma eh, dal nulla crea miliardi di raccolta premi eh, e lo fa con polizze di, di, di, di valore unitario eh, praticamente ridicolo, ma con volumi enormi, sfruttando e facendo leva in maniera estrema su intelligenza artificiale e su automazione. Bene, se volessi... Siamo a chiusura della trasmissione. In due parole, le prossime sfide. Barcarolo? Ma io direi eh, da un lato un grande focus su un'innovazione tecnologica, ma dall'altro lato tenere sempre a mente che il ruolo di consulenza dell'essere umano, che sono i nostri agenti sul territorio, non ha pari e non è sostituibile eh, in alcuna forma. Quindi l'equilibrio fra, due, eh, fra questi due elementi sarà veramente chiave. Burattino? La mia è anche una speranza, eh, innovazione tecnologica e di prodotto. Eh, la stiamo già vedendo, cioè è già, è già parte degli sforzi delle compagnie. Eh, secondo me è la chiave anche per aiutare chi poi alla fine eh, va a fornire questo servizio, quindi le reti distributive. Però diciamo, il focus principale che vedo e, e che mi auguro per il futuro anche da consumatore è quello lì dell'innovazione tecnologica e di prodotto assicurativo, prodotto servizio. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Marco Burattino, Italy Sales Director di GuideWire e Luigi Barcarolo, direttore danni auto, insurance analytics and business architecture di Cattolica Assicurazioni. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle fonti TV. Grazie.